Bom dia, Boston. Bom dia, toda Massachusetts. Tudo bem com vocês? Rogério Tobias falando aqui do Brasil, falando aqui de Belo Horizonte. Um abraço aqui a todo mundo de Minas Gerais e a todos os estados aqui do Brasil também. Então, estamos aqui falando mais uma vez no programa Falando de Marketing. O nosso negócio é falar de marketing. Falar, falar e falar. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental que é a questão da criatividade em marketing, a questão do tema que não é muito falado aí, que é o chamado marketing lateral. E nós vamos, durante a nossa apresentação, discutir um pouco sobre isso aqui, porque realmente é um tema muito interessante. Eu já quero abrir o programa hoje deixando um abraço aí para o meu querido amigo Eliseu Caetano, para o Freeley, que são grandes amigos, estão fazendo um trabalho excelente aí nas diversas mídias e principalmente no negócio fechado. Eu quero, antes de mais nada, deixar com vocês aqui, porque quem está assistindo agora ao vivo e quem vai assistir, uh, está assistindo agora por gravação, vocês podem fazer o contato comigo direto para tirarem dúvidas, para falarem de outros assuntos ligados a marketing, quaisquer assuntos ligados a marketing, a gestão da empresa. Sempre é um prazer muito grande falar gratuitamente com vocês, bater um papo, ver como é que está a situação de vocês, ou responder perguntas, ou fazer comentários, ou até eu mesmo aprender com vocês, que é mais comum, né? muito comum a gente aprender com o pessoal que está na linha de frente. É, WhatsApp 5531 98471 7711. O Instagram, Rogério Tobias Prof. Então podem mandar Instagram, podem. Fiquem à vontade aí. O LinkedIn, que é aquele, aquele site, né? aquele, aquela, aquela mídia mais técnica que tem ali mais detalhes, vocês podem entrar também você tem lá o Rogério Tobias, RT Consultoria. Tudo junto, R Tobias, Rogério Tobias, RT Consultoria, que é a nossa empresa de consultoria. E o Facebook, que é o facebook.com barra Rogério Tobias. Vamos falar hoje, vamos ficar juntos aí esse tempinho para falarmos um pouco dessa questão da criatividade em marketing. Como é que funciona essa questão da criatividade? Por que, que o marketing exige tanta criatividade? Por que, que nós temos que trabalhar sempre não só as metodologias, as técnicas de marketing, e também uh, a gente tem que trabalhar a questão da criatividade. E eu quero trabalhar, já que a gente está falando de, de, de criatividade, eu quero falar com vocês sobre um tema mais técnico chamado marketing lateral, que exige muita criatividade. Então, é fundamental que a gente possa é, discutir algumas coisas nesse sentido aqui, tá? Quero deixar com vocês é, esse tema em aberto. Fiquem à vontade, vou abrir aqui os nossos comentários. Fiquem à vontade, pessoal, para vocês fazerem comentários, para vocês fazerem perguntas, mandarem aqui um alô. O pessoal tem escrito aqui muito para gente, isso é muito bacana. Sempre a gente sempre eu dou um feedback ou durante o programa ou depois do programa. Sempre é um prazer muito grande estar falando com vocês aí de Boston e de outras cidades americanas e também aqui no Brasil. A gente tem os alunos, tem os clientes e tem aqui todo o público né, de, de do Brasil e muito aqui de Minas também, de Minas Gerais, também gosta muito de marketing. Então, gente, o que, que significa, por que, que é a criatividade é um tema tão importante em marketing? A criatividade, ela vai extrapolar um pouco as metodologias. Muitas empresas é, entendem que basta utilizar lá no seu departamento de marketing é, todas as técnicas, todas as metodologias de marketing e que isso vai resolver o problema. Gente, é claro, é claro que um departamento de marketing, uma área de marketing, ou uma pessoa responsável por marketing, ou mesmo o dono da empresa, tendo uma mentalidade de marketing, isso já é maravilhoso. Então, quer dizer, qualquer pensamento, marketing é uma filosofia empresarial, marketing é um jeito de enxergar a empresa, é um jeito de enxergar o mercado, de ver o cliente. Então, quando a gente fala em marketing, nós temos um caminho aí que é um caminho que não tem fim. É, ele começa com um pensamento de marketing e à medida que os clientes vão mudando as suas exigências, à medida que a empresa quer realmente conquistar esses clientes e fidelizar esses clientes, ela precisa do marketing, e esse marketing, eu conheço empresas que têm quase um, depart tem um departamento com 200 pessoas na área de marketing. Eu conheço empresas que têm 100 conheço empresas que têm uma, um departamento de marketing com três, quatro pessoas e conheço, e vocês também com certeza, empresas que o próprio dono é que tem que ter a mentalidade de marketing para ele conseguir fazer o seu próprio negócio fluir, para que as coisas possam efetivamente funcionar. E a criatividade entra também nisso aí. Veja, criatividade sem marketing é muito perigoso, porque ser criativo sem ter uma noção de mercado, ser criativo sem estar efetivamente utilizando as técnicas já conhecidas de marketing é um pouco perigoso, porque ser criativo muita gente é, mas o importante é ser criativo sendo conhecedor de uma série de metodologias, de um conjunto de, de ações, de, de ferramentas de marketing que precisam ser conhecidas. Então, ser criativo conhecendo aquilo que tem no marketing, conhecendo as metodologias de marketing, facilita muito o processo, porque você vai utilizar as técnicas de marketing Bacana, vai utilizar, vai conhecer, vai ter vendas. Os quatro P's de marketing, produto, preço, praça, promoção, né? Aí vem dentro de promoção, você tem propaganda, publicidade, é, relações públicas, vendas. Bacana. Então, conhecer tudo isso, eu considero que, é, que seja fundamental, é fundamental. Agora, você fazer tudo isso e ainda somar a isso tudo a criatividade, aí é onde nós queremos, é sobre o que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar um pouco sobre essa questão da criatividade dentro do marketing. Quando a gente fala em marketing lateral, a gente está falando de um marketing que ao invés de ser aquele bate-estaca, aquele todo dia você faz a mesma coisa, acorda, você abre a sua loja, você é, tem ali os produtos no lugar certo, é, os produtos com preço certo, os produtos disponíveis de forma que os clientes tenham uma facilidade de acesso, eu considero isso o um marketing básico que toda empresa tem que fazer. Tá? Então, as farmácias de Boston, as drogarias de Boston, as lojas de pães, de Boston e de Belo Horizonte, do Rio, de São, de São Paulo, de Brasília, todo mundo cumpre um papel. Vocês já perceberam isso? A gente sempre vai cumprir um papel básico do marketing. Então, as empresas fazem propagandas, as empresas fazem a publicidade, trabalham um processo aí de publicidade, as empresas é, fazem um trabalho muito bacana de vendas. Só que esse trabalho, ele chega num ponto que todas as empresas fazem de uma maneira muito parecida. Se você visitar em Boston as drogarias de Boston, você vai poder observar é, que todas elas têm um padrão muito bacana de marketing, mas que elas são muito parecidas. Elas têm os remédios, elas têm ali ah, os produtos de cosméticos, elas têm ali ah, alguns aspectos, alguns produtos que são ah, para beleza, etc alguns produtos para emagrecimento. Então, todas as empresas são muito interessantes, mas raramente vai ter uma empresa que efetivamente chama atenção, que ela realmente faz o cliente virar a cabeça. Nós temos algumas empresas que fazem isso, depois eu vou falar mais sobre isso. Né? Vou falar de Apple, vou falar de Samsung, vamos falar de outras empresas aí, da Xiaomi, outras empresas que fazem um trabalho diferenciado. Mas o normal é que as empresas tenham um padrão. Então o marketing ele já está exigindo das organizações além do marketing. Então nós temos que ter o que o professor Felipe Kotler chama de marketing lateral, já há muitos anos que ele fala isso, mas eu vejo que muitas empresas precisam ainda, gente, trabalhar melhor isso. E trabalhar o marketing lateral é trabalhar com criatividade. Nós temos muitas empresas que fazem produtos comuns. Empresas que fabricam sapatos, fabricam sapatos muito interessantes. Mas se o cliente for observar, ele vai ver que são sapatos mais ou menos dentro de um padrão. Sapatos para jovens, sapato tênis, ah, sapatos para pessoas mais formais, para executivos, etc. Agora, qual a diferença que existe entre essas empresas? Qual a diferença? Ah, a propaganda de uma é melhor, uma trabalha com uma entrega melhor do que a outra. Isso tudo é fundamental mas já está se tornando algo comum. Então, ser excelente já não é excelente, ok? Ser excelente, muitas empresas já são. Então, o que está acontecendo? Nós estamos tendo um conjunto de empresas que faz o melhor possível, só que de maneira muito semelhante. Daí é que entra a, necessidade da criatividade, daí é que entra a necessidade da da, do chamado é, é, é, marketing lateral. Nós temos o marketing vertical e o marketing horizontal, que é o lateral. Então, o marketing vertical, vem de cima para baixo, é aquele que cumpre todas as funções que o cliente já espera encontrar, que o cliente já espera de um produto. Então, se, se uma empresa é uma empresa que entrega produtos em casa, ah, é, todo mundo vai esperar que seja rápido, vai, vai, vai esperar que seja uma, uma, uma entrega segura, vai esperar que as pessoas sejam educadas, vai esperar que seja cobrado o valor adequado, que vai esperar que seja feita dentro de, a entrega dentro de um prazo uh, interessante, normalmente um prazo um menor do que a outra. Mas pode observar que todas as empresas americanas e brasileiras também, as melhores, pelo menos aqui no Brasil, só as melhores, vão fazer essas entregas dentro de um padrão, então, é um padrão que já é legal, já satisfaz o cliente, já deixa o cliente tranquilo, mas não é uma coisa pá, pá, pá, inovadora. É uma coisa que está dentro de um padrão que as pessoas já, já estão acostumadas. Então, essa é uma questão importante. Então, é preciso criar oportunidades em mercados que já estão ah, saturados. Uma questão importante é essa. Os mercados já estão saturados. Olha que coisa impressionante grande parte de tudo que você compra em Boston, grande parte de tudo que você compra nas cidades próximas a Boston ou em outros estados, lá no Texas, etc., é, você vai observar que são muito parecidos. O nível ficou alto, mas é, várias empresas tem feito um trabalho muito interessante, mas que já não tem mais aquela criatividade, aquela diferenciação. Por isso daí a gente falar em, da necessidade da criatividade. E essa criatividade não é só mudar a cor, o sabor, o aroma, você precisa mudar outras coisas. Vejam aqui alguns exemplos. É, é um processo sequencial. Então o marketing ele é um processo sequencial. Eu começo fazendo um trabalho razoável na minha empresa, vou melhorando esse trabalho, vou melhorando a qualidade de, de atendimento, vou melhorando a qualidade do produto, vou melhorando a qualidade do pós-vendas. Mas vai chegar um ponto que muitas empresas vão chegar nesse mesmo nível. Então, o que, que vai acontecer? Há um nivelamento das empresas. Agora, então qual é a saída, Rogério? Olha, a saída é você continuar fazendo isso e acrescentar coisas que os clientes não esperam. Coisas que os clientes é, esperam, eles recebem algo a mais, e não precisa ser uma coisa muito gritante, não. Uma coisa muito cara, uma coisa extremamente especial. Alguma coisinha, alguma coisa que diferencie você de todas as empresas, que diferencie a sua empresa de todas as outras empresas? Essa é uma questão importante. Então, a gente já pode começar a refletir o seguinte, que empresa, que empresa, é, quais empresas estão fazendo trabalhos muito parecidos com o meu? Vai lá e veja o que, que eles estão fazendo. Poxa, eles estão fazendo coisas muito parecidas com as coisas que eu faço. Bom, então o que, que você pode fazer para se diferenciar, para ter um, um, um, item a mais, um ponto a mais, um quê, né? alguma coisa a mais que os clientes não esperavam, não esperam das outras e que você vai fazer de diferente. É igual pizzaria. As pizzarias são todas interessantes, são todas com pizzas deliciosas, com ambientes maravilhosos. Mas muitas empresas, muitas pizzarias, tem a mesma coisa. Você sai de uma pizzaria em Boston, vai para uma outra, você vai para uma terceira. Se elas forem do mesmo padrão de preço, etc., elas vão ter muitas coisas coincidentes. Um atendimento bom, uma pizza gostosa, é, sabores muito interessantes. Mas qual realmente, qual dessas empresas realmente oferece algo a mais? Alguma coisa a mais, um quê a mais? A empresa que fizer isso, que fizer essa diferenciação, ela tende a manter os clientes atuais, ela tende a atrair novos clientes e tende a, a fazer um trabalho de, de comunicação. Esses clientes vão fazer comunicações que vão fazer a, a que a gente chama de buzz marketing e vão atrair novos clientes por causa de um diferencial, por causa de um aspecto que a empresa faz uh, de diferente das outras e que acaba chamando a atenção dos clientes. Então vamos ficar de olho nisso aí. Outra coisa, os profissionais de marketing buscam identificar soluções. Beleza, então o que, que a gente faz? Nós estamos aí para estudar soluções para os clientes. Então eu tenho uma empresa, a empresa A, que busca uma série de soluções para os clientes. Sei lá, uma clínica, um hospital ou uma, uma, uma loja de roupas, né? Então, se você for observar, vamos fazer uma reflexão juntos aqui. Quais lojas de roupas são efetivamente diferentes umas das outras? Claro que eu estou dizendo lojas de roupa de um mesmo padrão, né? Você tem as roupas mais baratas, mais simples, mais tradicionais, e você tem as lojas mais sofisticadas. Vamos pegar, por exemplo, as lojas sofisticadas de roupas. Quais são, quais são realmente, pessoal, as diferenças que essas lojas apresentam? O que, que uma tem realmente que a outra não pode oferecer? Então essa é a busca que nós estamos falando. O marketing lateral visa exatamente somar coisas que fazem um diferencial. Eu vou dar exemplos aqui para vocês. Tá? Então o que, que acontece? Ofertas repetitivas criam uma saturação de mercado. Então você vai comprar é, um determinado tipo de produto da linha branca, por exemplo, geladeira, fogão, é, forno de micro-ondas, etc., você vai observar que grande parte das empresas fornecem basicamente os mesmos produtos, nas mesmas formas, com preços parecidos e com prazos de entrega mais ou menos sim, similares. Bacana. Então, quer dizer, todo mundo faz um bom trabalho. Agora, qual dessas empresas faz um trabalho realmente apaixonante, um trabalho realmente que a torne diferente das outras e que faça que ela seja um ponto a mais, sei lá, dois ou três pontos a mais da cabeça do consumidor que a torne uma empresa diferenciada. Então, diferenciar é muito difícil, porque exige criatividade, exige um chamado marketing lateral. Então, essa é uma questão. Vejam, aqui tem alguns exemplos que eu quero passar para vocês que são exemplos que vocês vão concordar comigo, onde concordar comigo, que tem, por exemplo, café. Então, café, o que, que é o café? Você vai chegar em qualquer loja para comprar café, você vai achar diversas marcas de café, você vai achar cafés mais fracos, cafés medianos, cafés mais fortes. Eu, por exemplo, só compro café aqui no Brasil, eu só compro café é, do, do, tipo 10, que é aquele mais forte, né? Tem gente que compra o 8. Ah, aí desse café tipo 10, eu vou achar 3, 4, 5 marcas. Nos Estados Unidos é muito mais, mas aqui no Brasil eu vou achar 3, 4, 5 boas marcas de café é, com, com nível de, de grossura, né? o nível de, de, de amargor é mais forte, que é o 10, só que todos eles mais ou menos dentro de uma mesma linha de preço e mais ou menos o mesmo sabor. E mais ou menos, olha para vocês verem que interessante, é mais ou menos, pessoal, o mesmo tipo de embalagem. Então você vai escolher ou um ou outro. Não há uma identificação muito especial. Você vai ter aquelas embalagens é, mais quadradinhas, se você vai ter aquela embalagem tradicional, e acaba comprando esse tipo de produto. Então você tem aí os diversos sabores de café, você também tem o café é, com determinado tipo de aroma, aroma 1, aroma 2, aroma 3, e você vai encontrar esses aromas nas diversas lojas também que você vai ter. Outra coisa, detergente. Você vai comprar um detergente no supermercado, você vai ter em quaisquer supermercados do, é, é, aí de, de, de, de, Boston ou de qualquer outra cidade americana, você vai ter é, os detergentes, normalmente, as, provavelmente as mesmas marcas, algumas são marcas próprias, as marcas mais tradicionais dos Estados Unidos. Você vai ter é, com mais perfume, com menos perfume, você vai ter que tira as manchas, que tira as manchas, super tira as manchas. Você vai ter basicamente os mesmos produtos oferecidos nos diversos supermercados. Então, os produtos acabam sendo saturados. Você não vai encontrar nada que, que seja efetivamente novo e que só tenha em um dos supermercados. Esse é, uma, é, um, é um item interessante. Eu coloquei um outro também. Bancos, por exemplo. Banco, bancos de dinheiro, né? bancos. Então você vai ter bancos que não cobram taxas, bancos que cobram taxas menores, taxas que são mais baratas, você vai ter bancos que têm um excelente nível de atendimento, você vai ter bancos uh, que têm um trabalho excepcional de atendimento individual, mas se você pensar bem, esse tipo de diferenciação já não é diferenciação, já é saturação, já é um processo de saturação. O que, que significa isso? todo mundo tende a fazer básica, todos os bancos, né, nesse caso aqui, tende a fazer basicamente as mesmas coisas, tendem a oferecer basicamente os mesmos serviços. Já tem nos Estados Unidos com bastante, há bastante tempo, e está chegando no Brasil com maior força só agora, os bancos sem agências. Então, os bancos sem agências, eles já são um diferencial dos bancos com agência eles já fazem uma série de investimentos para você, eles facilitam, você jamais tem que ir em agências, que já é comum aí, mas em breve vai haver a saturação também. Então você já tem hoje aqui no Brasil quatro, cinco bancos é, sem agência, e eles vão, de uma certa forma, oferecerem basicamente, pessoal, a mesma coisa, os mesmos tipos de serviço. Opa, então onde entra aí a questão da criatividade? Outro, serviços de entrega, né? os deliveries, etc. Né? Então, todo mundo entrega. Pensem bem, todo mundo entrega rápido, todo mundo entrega com segurança, todo mundo entrega com o máximo possível de educação, de excelência, etc. Então, o que, que acontece? Fica um trabalho, fica uma, uma, uma prestação de serviço muito parecida, parecidas umas com as outras. Nas escolas, nas universidades né? Você tem aí nas universidades é, também um determinado nível, um determinado padrão. Todas as universidades têm determinado tipo de, de seleção, os alunos vão fazer, os cursos são basicamente, basicamente os mesmos é, é, já conhecidos, né? alguns novos estão sendo criados, e a diferenciação está é, já acontecendo em cursos EAD, em universidades que tem uma universidade de Israel fez uma coisa interessantíssima. Ela ofereceu curso de pós-graduação através de sorteio. Uma coisa incrível, né? Através de sorteio, num grande seminário, num grande encontro das universidades, etc., num seminário, né? Então, o pessoal achou que é isso, mas oferecer curso de pós-graduação, normalmente pós-graduação tem que fazer testes, tem que avaliar, etc. O que, é que essa, essa escola israelense fez? ela, ela sorteou algumas vagas. Mas veja a diferença. À medida que ela queria, que ela disse que ia sortear, grande parte das pessoas que estavam nesse seminário, que estavam nesse encontro, nessa feira, etc., foram lá e se inscreveram, deram o nome, deram o seu endereço, seus contatos, etc por causa de uma vaga ou duas que ela fez a, a oferta de sorteio para fazer o curso gratuitamente, ela conseguiu criar milhares de nomes. Ela criou um banco de dados super diferente de pessoas que não de repente não estavam mais a fim de estudar, mas que acabaram se envolvendo ali emocionalmente com esse assunto e acabaram recebendo telefonemas ou toques, né, ou, ou, ou, ou é, é, é, mensagens da, da universidade, oferecendo, viu que a pessoa tinha interesse, oferecendo para ele, para essas pessoas, situações ou condições é, especiais para fazerem cursos de pós-graduação, de administração, de medicina, de, de, de, de, dos diversos tipos de curso na área, de, na área esportiva, né, nos diversos segmentos de negócio, na área farmacêutica, etc. Então, ela conseguiu buscar público onde não se tinha essa perspectiva. Então o pessoal achou estranho e falou, poxa, como é que uma universidade sorteia uma, uma, uma um pós-graduação? Primeiro que é um curso caro, segundo que é um curso que tem que fazer uma seleção. Mas ela arriscou. Gente, nós temos que, em marketing, que arriscar. Não dá para fazer marketing nesse ano de 2022, 2023, fazer marketing sem arriscar, sem muita criatividade, sem fugir daquele nível tradicional, tradicional de fazer marketing, propaganda, publicidade, utilizar os meios aí digitais. Eu tenho observado o seguinte, eu tenho andado aqui por, por diversos sites de determinado segmento de negócios, os sites têm muita coisa parecida. Eles são basicamente, eles têm basicamente, pessoal, as mesmas propostas. Tá? Você pega várias empresas americanas, aí eu tive avaliando várias empresas e entrei no site de, de grande parte dessas empresas que eu levantei. fui observando, fui lendo, fui vendo as propostas de empresas que têm o mesmo segmento e tá, atuam no mesmo segmento de negócio. E eu fiquei impressionado como que, no final de uma análise, fiz uma análise de todos, essas, uh, esses sites eles são muito parecidos. Eles têm basicamente as mesmas ofertas, eles têm desenhos bonitinhos, eles têm eh, imagens interessantes, eles têm facilidade para você comprar. A mesma coisa são esses shoppers, né? esses shoppings é, é, digitais né? que nós temos. Pode observar, eu estou tentando comprar um fone de ouvido é, ósseo, né? aquele que pega aqui, no, em vez de pegar dentro do tímpano, é, dentro da, da, orelha no tímpano, ele pega aqui. Eu tive olhando ontem umas 10, 15 propostas. A não ser o preço, todas as propostas são basicamente as mesmas. Nós te entregamos, ele vai melhorar sua vida, não vai estragar seu tímpano. A proposta é basicamente a mesma. Eu não vi diferença nenhuma, a não ser preço e talvez prazo de entrega, algumas entregam em 10 dias, Outras pedem pior, né? pedem 15, 20 dias. Então, o que, que acontece? É fundamental que haja uma diferenciação. Então, nós estamos vivendo um momento em que muito se fala, em que muito se fala em diferença, em que muito se fala no mundo digital, em criatividade, no metaverso, que é um negócio maravilhoso, que eu sou apaixonado, mas a, ah, a, a não ser o metaverso, que é esse, esse mundo que nós vamos viver aí em breve, se Deus quiser, nós vamos viver em breve isso aí, nós temos, deixa eu só consertar meu, uma coisa técnica aqui, gente, aí, acho que parou. Então, fora o mundo metaverso, eu quero, eu estou preocupado porque eu queria enxergar criatividade do jeito que estão as coisas, nesse mundo digital, tá? Então, é, eu queria verificar por exemplo, padarias. As padarias ah, de Belo Horizonte, as padarias de Boston, tá? É, veja aí, faça um trabalho. Visite, não visita 10 não, porque você vai ficar rodando muito tempo. Visite cinco padarias numa mesma região. E veja o seguinte, ah, faça um relatório. Eu fiz isso outro dia aqui em Belo Horizonte com 10 padarias tem muita padaria. Por aqui eu fui, peguei o carro, fui andando e tal. Alguns eu fui a pé, e fui observando o seguinte, qual a diferença de uma padaria para outra? Sinceramente, dentro de um padrão de marketing, que é o bom atendimento, que é ter pães diferenciados, que é ter uh, produtos eh, que, é, que faz na hora, o pão quentinho na hora, é, muitas vezes estaciona, umas com estacionamento, outras sem estacionamento, tá? Isso tudo eu comecei a perceber que é, não tinha nenhuma diferença. Nenhuma oferecia nada que pudesse falar assim, nossa senhora, isso, nossa senhora é bem mineiro, né? É, eu não consigo, é, eu, eu, eu, vejo numa delas, em uma delas, eu não vi, em uma delas eu queria ver alguma coisa que fugisse ao padrão padaria. Lojas de roupas num, num shopping, em diversos shoppings, eu não vejo nada de diferente. Eu vejo um vendedor eu vejo as roupas disponíveis, roupas bonitas, caras coloridas, não coloridas, para o público jovem, para o público de pessoas mais conservadoras, para mulheres, para homens. Mas fora isso, não tem nenhuma novidade. Não tem nada que faça, nossa, essa loja é fora de um padrão. Então, nós temos que fugir do padrão. Esse momento do marketing que nós estamos vivendo, já entrando no segundo semestre de 22, eu já estou com a cabeça lá em 2023, nós precisamos criar algo novo. Ah, mas a minha empresa é pequena e eu vendo é, sorvete, a minha, a minha empresa é uma sorveteria. Não, a minha empresa é uma empresa é, de, de lavagem de roupa. Ok, mas o que é que você pode oferecer? Até porque, até por ser pequeno, o que, que você tem que realmente assusta positivamente o cliente? O que, que efetivamente torna o cliente é, vira a cabeça do cliente, torna o cliente um fã seu, diferente de tudo que existe. Muitas vezes, as empresas estão achando que basta, que basta é, praticar o marketing, vamos chamar aqui de marketing tradicional, ou seja, fazer tudo de bom para o cliente. Só que isso não é o suficiente, mas eu preciso fazer tudo de bom para o cliente e mais alguma coisa, porque nós estamos vivendo num mundo num mercado muito saturado, onde grande parte das empresas estão disputando os mesmos clientes. Então tem um livro que se chama A Cauda Longa, só um minutinho, gente, tem um livro que se chama A Cauda Longa, que, que é do, do, do professor Anderson, que diz o seguinte, antigamente você tinha muitos produtos e vendia para poucos clientes. Hoje nós temos uma situação muito diferente. O livro dele já não é tão moderno assim, já tem alguns anos, mas a, a situação continua muito parecida e aumentando cada vez mais. Cada vez nós, nós, tem, nós teremos que ter menos quantidade de produtos e maior variedade para atender a um número muito maior de clientes. Cada cliente quer um produto diferente. É isso que você vai observar nos, supermercados, é, no, no, nos shoppings digitais. Cada vez mais aumenta o número de empresas oferecendo produtos. Então isso já é, é uma questão ligada aí a esse a esse é, essa cauda longa, né? É a cauda longa é porque ele ele ele, a cauda é porque ele fala dos dinossauros, né? E a, e a cauda, na verdade, é um gráfico que, que ele mostra que cada vez eu vou, vocês, todos nós, vamos vender menos produtos para mais pessoas. Então, uma pessoa compra um fone de ouvido, uma outra pessoa compra um óculos, uma outra pessoa compra um, um, uma pulseira de relógio. Então, você, a, a, o que está acontecendo? As empresas estão tendo que ter muito mais variedade de produtos para poder vender para uma variedade muito maior de perfis de clientes. Então, já foi o tempo que eu vendia um produto para milhões de pessoas. Hoje você vende milhões de produtos para milhões de pessoas. Então mudou isso completamente, isso ficou um processo que diferencia a, a estratégia de marketing das empresas. Então as empresas precisam, que não fizeram, que não perceberam essa mudança ainda, precisam perceber imediatamente e, e passar a atuar dessa forma. Então, nós temos que ter uma capacidade muito maior de distribuição, de logística de distribuição. Eu preciso ter menos produtos nas prateleiras e maior quantidade, variedade, propostas diferenciadas de produtos. É claro que se você perceber que o produto A, X, Y estão vendendo mais, você vai aumentar, claro, a quantidade disponível. Mas o que os clientes querem são coisas cada vez diferentes umas das outras. Antigamente, poucos clientes é, queriam as mesmas coisas. Muitos clientes melhor dizendo, queriam a mesma coisa. Hoje é diferente. Hoje, milhares de clientes, cada um quer uma coisa diferente. Então isso mudou completamente com o mundo digital. Mudou completamente. E vai continuar mudando. Porque cada cliente, esse pessoal da nova geração que está chegando aí, cada um quer uma coisa. Então nós temos que ter essa capacidade. E a logística de distribuição vai ter que se juntar ao marketing, o marketing vai ter que dar as mãos para a logística de distribuição para poder fazer esse trabalho. Então, os, os, os shoppings é, digitais vão precisar cada vez mais ter mais opções de produtos. Pode observar isso. Hoje ainda está muito repetitivo. Você vai ter uma limitação ainda muito grande, mesmo nos sites americanos, ah, você vai ter, nos shoppings é, digitais americanos, é, você ainda vai ter é, uma certa limitação. Cada vez mais as empresas é, tem que trabalhar de maneira diferente para atender clientes diferentes. Essa é uma dica importante que eu quero passar para vocês. Então, as inovações. Nós temos inovações que foram acontecendo aos poucos. Nós temos inovações que foram, por exemplo, você tem aqui é, o tamanho, inovações baseadas no tamanho. O que, que a gente fazia antigamente? Vamos pegar refrigerante, tá? vamos pegar Coca-Cola. A Coca-Cola mantém o mesmo produto, vocês perceberam? Ela tem o mesmo produto e ela criou algumas é, opções. A Coca-Cola café, a Coca-Cola diet, a Coca-Cola com açúcar, que é tradicional, a Coca-Cola sem açúcar, a Coca-Cola é, com, com sabor de, um outro, de uma outra coisa que não me lembro agora, mas é uma diferente, que até o pessoal faz adoçante e tal. Então, ela, ok, ela ampliou um pouco a sua, os seus produtos. Mas o que fez a mudança da Coca-Cola foi mais do que isso, foram os tamanhos das embalagens que ela criou. Então ela tem embalagem para você tomar um golinho só, uma embalagem pequenininha, tem embalagem de 200, tem embalagem de 500, tem embalagem de 625 mililitros, tem embalagem de, de, de 500, que eu já falei, você tem embalagem de 1 litro, de 1 litro 250, tem embalagem de 2, a de 3 e em alguns lugares já tem até de 5 litros. Então, o que, que significa isso? Significa que a empresa tem que fazer mudanças. E essas mudanças são feitas basicamente o mesmo produto mudando as embalagens. E isso é interessante. Então, quer dizer, que, nova, que novo tipo de embalagem eu posso criar para chamar atenção, para atender a mais perfis, as novas exigências dos públicos? Outro, outro item, batata frita. A batata frita é a mesma. Então você acorda em casa de manhã, principalmente os americanos, querem comer uma batata e tudo bem, aí faz a batata em casa. Só que não dá mais, não dá tempo. Então eu vou criar, eu sou um fabricante, eu vou criar um tipo de embalagem para que, seja, que seja usada em casa. É, alguém que está no metrô, eu vou criar um tipo de embalagem que a pessoa pode comer a batata no metrô sem engordurar as mãos, sem sujar as mãos. Então, quer dizer, a, o, o, o, tipo de, de, embalagem das batatas fritas podem mudar e podem facilitar as vida, a vida das pessoas. Uma criança que vai para a escola, ela quer comer uma batata, então que tipo de embalagem vai ter? para que ela não, não, não, a batata não seja esmagada dentro da, da bolsa da criança, dentro da mochila, etc. Outra coisa, serviços de, de internet. Né? Como é que eu posso oferecer serviços de internet? Quais são as variações que eu posso ter? Pode observar que eh, os serviços de internet, as empresas é, estão cada vez mais facilitando o acesso das pessoas a esses serviços. Então, quer dizer, todas as empresas, aí entra de novo aquela saturação, todas as empresas já estão oferecendo basicamente as mesmas vantagens, os mesmos diferenciais. E aí, aonde que entra a criatividade? A criatividade vai entrar no, em alguma coisa que precisa ser somada a isso para poder chamar a atenção dos clientes. Porque senão o cliente vai decidir por algum detalhe só, um preço, uh, um pouco mais de, de, de, de, de, de, de tamanho, de potência da, da, da, da internet, mas o que, que efetivamente eu poderia oferecer, a empresa poderia oferecer para efetivamente buscar mais clientes, atrair mais clientes. Outra coisa, é, por exemplo, inovações baseadas na, na, na, na embalagem, né? chocolate, leite. O leite, como é que ele era antes? como é que ele está sendo trabalhado agora. Você tem diversos tamanhos de embalagens de leite, você tem é, o normal de um litro, você tem de um litro e meio, você tem pequenininho, um pouquinho, para a pessoa poder to tomar andando na rua, e aí vai. Latas, né? as latas também mudaram o tamanho, então nós temos que ter alguma coisa mais do que simplesmente mudar o tamanho. Outra coisa importante, as inovações que as empresas têm feito no seu marketing baseado na, no design. Então, os carros. Né? Os carros agora estão sofrendo um processo maravilhoso, que é a mudança de design e a mudança da forma de, de, de, de, de saindo de carro é, movidos a combustão para o carro movido ao, ao, ao sistema elétrico. Mas, observem, vamos ficar aí dentro dos carros movidos a combustão ainda. O que faz a diferença desses carros são detalhes do design. Então, carros de um mesmo padrão de preço, eles vão ter é, características é, muito parecidas, a não ser o design. Quem for mais feliz no design agora. Qual é o diferencial efetivo que leva as pessoas a comprarem um tipo de carro em relação a outro? Então, as inovações ocorrem nos mesmos produtos. Então, eu preciso criar produtos novos. Eu preciso criar alguma coisa que chame a atenção dos clientes para que os clientes efetivamente possam se sentir chamados, possam se sentir apaixonados por uma nova proposta de, de, de produto, uma nova proposta de, de, de, de, daquilo que lhes oferecem, que as empresas oferecem, para ele efetivamente ser, é, se sentir diferente e querer comprar. Então, gente, fica a, a ideia aí o seguinte, há uma saturação de mercado. O que, que nós podemos fazer em marketing para poder criarmos diferenciação? Então, o marketing lateral é isso. É, eu preciso criar, uh, juntar ideias. Tem uma ideia muito, não sei se vocês conhecem aí, tem uma, uma ideia que foi muito, muito conhecida dentro aí dos meios do marketing, que é a ideia do Kinder Ovo, né? A ideia do Kinder Ovo é aquela ideia, né? Eu tenho chocolate mais brinquedo. Então eu tenho chocolate mais brinquedo, eu tenho Kinder Ovo. Eu coloco dentro do chocolate um brinquedinho. Então eu somei duas coisas. A vontade de tomar chocolate ou de comer algum tipo de bala de chocolate e dentro eu tenho um brinquedo. Isso é muito tranquilo, isso é muito antigo já e o marketing trabalhou isso. Algumas empresas souberam trabalhar isso. Só me engano, a Nestlé soube trabalhar muito bem isso. Outra coisa que também aconteceu, que foi um diferencial, são os postos de gasolina. Posto de gasolina mais supermercado virou loja de conveniência. Então, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, nós temos lojas de conveniência, que qual que é a origem dessas lojas? É a origem de eu, do cliente estar é, num posto de gasolina e, ao mesmo tempo, precisar fazer uma reposição de alguma coisa na sua casa. Então, as lojas de conveniência vieram fruto de um marketing lateral, fruto de criar alguma coisa nova que pudesse somar duas necessidades para atender a, a uma outra necessidade dos clientes. Outra coisa interessante jogo mais vida real. Então, hoje nós temos vários programas na televisão e, nos, e, e, e na, na, internet em que nós temos aí jogos em que as pessoas realmente vivem é, é, né? esses jogos, pessoas né, ao vivo, né, pessoas que realmente, é, tipo Big Brother e outras coisas assim, que tá no mundo, estão no mundo inteiro, que trabalham é, muito disso. Então é o, é o seguinte, vida real, mais é, um momento de relaxamento, juntando isso, dá esses programas aí de, de jogos né, em vida real, pela televisão, pelos canais, etc. Outro ponto interessante é, fralda, mais, mais, é, mais calções infantis. Então você criou aí né, as chamadas fraldas para crianças maiores. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, qual que é a proposta do marketing lateral? É pegar uma necessidade, juntar com outra demanda, com outra necessidade e juntar num produto só. É o que aconteceu com os celulares, que é fruto desse trabalho do marketing. Né? Eu, o cliente hoje com o celular, ele tem basicamente toda a sua vida gerenciada ali no celular. Eu estava agora há pouco aqui trabalhando, fazendo uma outra reunião, aqui por, por, por esse sistema, que é o computador, né, que é o PC, e com o celular, é, na verdade, a minha secretária, sei lá, o meu apoio, estava tudo no celular. Então, quando você junta é, instrumentos, você junta soluções diferentes e que são colocadas em conjunto e que gera uma terceira, gera uma nova solução, isso é o marketing lateral. É você buscar inovações além daquelas que já, que já existem. Normalmente, pessoal, normalmente, juntando duas, três ideias, criando uma ideia só. É o que acontece já há muitos anos, pizzarias com áreas infantis, então, nós temos que pensar o seguinte, o que é que nós podemos hoje, hoje, tra tratar? O, nós temos um produto, eu tenho uma pizzaria, você tem um restaurante, você tem uma oficina mecânica. O que é que você pode fazer para criar uma oficina mecânica que tenha algo de diferente de todas as outras oficinas mecânicas? Como é que você pode praticar o marketing lateral? Então você pode, sei lá, pegar uma oficina mecânica, mais é, uma empresa de seguros, é, que enquanto o, o, o, carro está sendo arrumado, a empresa oferece também uma avaliação do seguro do carro. Quer dizer, então nós podemos fazer a junção de diversas ideias que, que, que atendem a, a demandas que a gente não imagina antes, que a gente não imaginou até agora. Então nós podemos criar soluções laterais. Tá? Ao invés de eu criar o mesmo produto, por exemplo, está falando de oficina. Se nós melhorarmos profundamente a nossa oficina, nós vamos continuar tendo uma oficina. O que, que o marketing lateral preconiza, define? O que, que eu posso fazer além de ser uma oficina? O que, que eu posso fazer além de ser um supermercado? O que, que eu posso fazer além de ser uma universidade? Então nós temos que utilizar, que nos utilizarmos de ideias extremamente criativas que gerem novas soluções para os clientes. Primeira coisa, eu tenho que saber o que, que os clientes efetivamente buscam para eu poder oferecer. Quando eu ofereço apenas uma entrega, quando eu ofereço apenas a manutenção de um carro, quando eu ofereço apenas um programa de televisão, quando eu ofereço apenas uma pizzaria, será que eu não teria que é, juntar a esta solução alguma outra demanda que o cliente tenha? Então fica aí essa sugestão. O que, que pode ser feito para que a gente possa efetivamente é, atender a novas demandas? O marketing lateral preconiza isso, tá, gente? Só reforçando. O marketing lateral é você juntar ideias, é você dar soluções além das soluções que já são dadas ele extrapola fazer um trabalho bem feito, ele extrapola um restaurante cada vez melhor, melhor, melhor, mas, a solu... mas o, o problema é que é o seguinte, continua sendo restaurante. E muitas empresas ficam muito à vontade. Ah, eu sou uma empresa de, de manutenção, eu sou uma empresa técnica, eu sou uma, eu sou uma escola, eu sou uma empresa, é uma loja, eu sou um shopping. O que mais, além disso, você pode ser? O que mais, além disso, os clientes querem que você seja? Não adianta você ser o melhor shopping. Outros shoppings serão também tão bons quanto você. O que você pode fazer a mais que torne você diferente dos outros shoppings? de outros programas, de outra. quer dizer, então essa busca da diferenciação, ela é fundamental. Essa é uma questão que eu queria comentar com vocês nesse, nesse programa de hoje. Outra coisa importante, né? Por exemplo, um exemplo legal disso que eu estou dizendo, para facilitar, é o chamado Circo de Soleil. Né? O Circo de Soleil, que, que teve aí problemas, né, claro, com, com a pandemia, o que, que aconteceu? Vejam, o Circo de Soleil ele é a junção de três coisas. Ele foi uma grande ideia. Ele é, é o seguinte, ele é circo, ok? Ele é show, ele é teatro. Ele é o somatório de três soluções. Ele é o somatório de três coisas: circo, show e teatro. Então ele tem essas três soluções. Ele juntou três propostas num produto só, numa empresa só, e virou esse sucesso mundial. É muito importante essa característica. Então, eles são um exemplo que eu tenho dado muito nas empresas. O que é que vocês, empresários, estão fazendo para serem diferentes? Por que, é que vocês estão tão satisfeitos em oferecerem um tipo de solução? Que outro tipo de soluções vocês podem oferecer? Essa é uma questão fundamental. Imagine, faça o seguinte, pense agora, o que, que a sua empresa poderia ser ou poderia oferecer aos clientes além do que já oferece. Além de ser boa, bonita, barata, <laughs> além de ser uma empresa que está no nível tão alto quanto todas as outras, ou melhor do que as outras. Aí você não vai nem pensar, né? Se é pior do que você, você não vai nem, nem, nem, nem pensar tanto assim. Mas empresas do seu nível, como é que você pode se diferenciar? Melhorando a sua qualidade, eles melhoram também. Você precisa utilizar-se de uma nova uh, opção, de criar alguma coisa que os clientes falam, nossa, aqui eu tenho duas, a, a solução de duas coisas. Né? Como o shopping, há muitos 20, 50 anos atrás, já foi. Hoje o shopping, qual é a solução que ele deu para os clientes? É você ter várias opções no mesmo lugar. Ok, só que isso já tem muitos e muitos e muitos anos. Eu quero saber, para 2023, o que, que você está oferecendo? O que, que nossas empresas vão oferecer aos clientes que vão juntar numa solução só várias demandas, várias necessidades? É o marketing lateral. Criatividade associando serviços. Criatividade pegando duas ideias diferentes, juntando num produto ou num serviço único e oferecendo ao cliente soluções diversas. Olha que bacana, que interessante, que grande oportunidade. Fica aí essa ideia para todos vocês, para todos nós. O que, que a gente pode fazer além de o que nós já fazemos hoje? O que, que a gente pode fazer para o cliente entrar e falar, nossa, aqui eu quero ter diversas soluções. A mesma solução de sempre, ele já tem em qualquer empresa e você vai estar tá disputando o dinheiro do cliente e assim como outras empresas. Então nós temos que ter algo a mais do que grande parte das empresas com as quais nós concorremos direta ou indiretamente e oferecermos alguma coisa que faça com que o cliente gaste o dinheiro dele com a nossa empresa. E fique satisfeito por nós termos dado a ele diversas soluções no mesmo momento. Essa é a questão. Outro ponto que eu quero comentar com vocês que perguntas a gente faz para poder a gente conseguir obter esse marketing lateral? Por exemplo, que outra necessidade pode eu posso satisfazer com o meu produto? É o que eu acabei de comentar. Em que outra situação o meu produto poderia ser usado e dar é, soluções a clientes diferentes? Então eu posso pegar o mesmo produto, aí isso é mais fácil, hein? Posso pegar o mais fácil não, mas pelo menos não é tão, você não precisa juntar as duas ideias que dá, vai, vai dar mais realmente trabalho eu posso pegar o mesmo produto e falar quem mais, com, a, a quem mais eu posso oferecer esse produto que vai satisfazer esse produto. Eu posso tentar abrir um pouco o leque da segmentação do meu produto. Se você vende um produto hoje para um determinado público, que tipo de outro público poderia utilizar a sua, a, a sua solução, o seu produto? Sem que isso, claro, prejudique a imagem do seu produto. Esse é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho. Outra, que outros produtos eu posso oferecer aos meus clientes? Então eu posso pegar vários outros produtos e juntar no meu negócio. Então é aquilo que eu comentei de uma de uma eh, de uma oficina, né? de uma padaria que passa a vender outras coisas que já existe, mas a gente pode explorar ainda mais essa questão. Então, o marketing lateral continua sendo uma coisa fundamental. Então, o, o marketing lateral ele vai exigir novos serviços, pessoal. Ele vai exigir novos serviços. Que nós criemos coisas novas. Além daquilo que nós já somos bons, além daquilo que a sua empresa já é líder, além daquilo que sua empresa já disputa claramente muito bem no mercado, que mais, você, que tipo de outro produto ou serviço você pode juntar aquilo que você já faz e tornar você líder efetivo de mercado, diferenciado no mercado. Hoje a nossa conversa é nesse sentido. O que nós podemos fazer para efetivamente sermos diferentes? Então eu tenho um time de futebol, eu tenho é, uma escola é, de natação para crianças, o que mais eu posso oferecer? Veja que tem oportunidades pululando, né? Tem várias outras oportunidades em, ao redor do seu negócio pedindo, pelo amor de Deus, aproveite-me, aproveite a oportunidade. E muitas vezes a gente fica muito focado só naquele negócio, fazendo, inclusive, um bom trabalho na escola de natação, na, na no time lá de futebol, de, de vôlei, etc ou na padaria, tá? ou na farmácia, o que, que eu poderia fazer melhor? O que, que eu poderia agregar a esse negócio para eu ser melhor, maior, mais rico, etc. Para atrair mais clientes. Tá? Então, o resultado final desse processo é o mesmo produto com nova utilidade. O que, que eu posso fazer com o mesmo produto, gerando nele novas utilidades para os clientes? que, que eu já tenho no meu produto hoje que eu não estou sabendo vender, que outras utilidades é, o produto pode ter. Aqui no Brasil, tem a Bombril, e já tem muitos anos que ela fala, Bombril, mil e uma utilidades. Mas isso serve ainda para a gente até hoje. Quais outras utilidades o seu produto ou o seu serviço pode oferecer aos seus clientes? Essa é uma questão hiper, super importante. Novo produto, nova utilidade. Você pode criar um novo produto dentro da sua empresa e oferecer novas utilidades. E você pode oferecer um novo produto com as mesmas utilidades. Então você pode pegar um produto novo e oferecer as mesmas utilidades de outro produto, só que com diferenciação de marca, com, para um público diferente. Então, o marketing lateral trabalha com esses três pontos que eu considero que são fundamentais. É importante que nós trabalhemos isso com muito carinho. Então, gente, o que nós falamos hoje? Nós falamos aqui nesse nosso programa de marketing lateral, nós falamos de criatividade, até porque criatividade e marketing lateral são coisas que são comuns, e a gente tem que, além de fazer um marketing de altíssimo estilo, de altíssimo nível, sermos bons, sermos fortes no mercado, nós temos que extrapolar o que nós já fazemos praticando o marketing lateral, praticando a criatividade e a inovação naquilo que nós oferecemos ao cliente, aos clientes. Combinado, pessoal? O nosso tempo já termina aqui. Eu estarei amanhã no programa do Freeley e na quarta-feira que vem vamos estar juntos novamente para tratarmos de outros assuntos ligados ao marketing. Espero que vocês também estejam comigo aqui. Nós estaremos juntos então na quarta-feira. Hasta la vista, hasta pronto, até o próximo programa, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.